الإعاقة البدنية لم تمنع هذه الفئة من رفع التحدي بإنشاء جمعية للمعاقين حركيا أطلق عليها اسم النجم الساطع وتباشر نشاطها على مستوى إقليم دائرة بوحنيفية بولاية معسكر الجمعية تاع حركية نجم الساطع آه، المعوقين تاع آه، دائرة بوحنيفية المعوق حاليا اللي راه يخدم ما كانش ما كانش كاع كاع المعوقين توعنا تاع الدائرة تاع بوحنيفية كاع راهم قاعدين ما كانش كاين قارين كاين عندها كما هنا نقولوا كاتبه تاعنا هذه هنايا عندها الدبلوم تاع السكرتاريه كل شيء ما كانش المعوق ما عندهاش حتى اي حاجه هكا خدمه الإقصاء من العمل وعدم توفير الإمكانيات اعتبرها ذوي الاحتياجات الخاصة تهميشا مطالبين أخذها بعين الاعتبار يروح لدائرة محتاج يروح للبلدية محتاج رانا محرومين من كل شيء من من العمل من المقار من كل شيء اي, أي حاجه نسحقوها ما نلقوهاش زعما في عندنا في المعوق هنايا محتاج في اي حاجه محتاج المنحة الضئيلة المقدمة من طرف وزارة التضامن جعلت هذا المعاق حركيا يعيل أسرته بهذه الطريقة أنا كشخص معاق وكعضو في جمعية المعوقين حركيين بوحنيفية منحوا لي هذا لاسورس هذه هي لا بالمي هذه اللي مليحه وفيها آه، شفاء وهذا مصدر آه، القوت تاعي تاع الاولاد تاعي نطلب من آه، السيد الوالي باش يشوف فينا هو إذا التحدي من فئة لا تزال تلقى صعوبة الاندماج في المجتمع في ظل غياب قوانين تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتحفظ كرامته وتكفل حقه في العيش الكريم